Estoy muy emocionada porque esta es la primera sesión del 2023. Se suponía que esto iba a ser durante el 2022, pero ha resultado tan interesante, tan amplio, tan, fructífero que han ido apareciendo, proliferando em, eh, nuevas comunicaciones, nuevas conferencias, nuevas clases. Y esta es la primera que tenemos del año el que ha seguido bien el cronograma sabe que tendría que haber habido una sesión el viernes, pero no fue posible. De hecho, Valentina se, dio cuenta y me escribió. Pero, pero hemos tenido unas semanas intensas en, mi universidad y sobre todo en mi facultad por cuestiones de, todo tipo que, que, ya, ya averiguarán, ya comentaremos, qué sé yo. Entonces, eh, esta es la primera. Es la primera sesión del 2023 y me encanta que sea con mi querida amiga Valentina Ripa. Con Valentina nos conocemos hace bastante tiempo. Eh, esas amistades que surgen en los congresos, eh, que te vas encontrando con alguien, te caes muy bien y luego te vuelves a encontrar, luego quedas en contacto, luego te, te, te, haces amiga en, las redes sociales y sigue la, la amistad. Eh, yo las llamo las amistades académicas que muchas veces se afiatan por, por ideologías afines, por mucho cariño, por mucha admiración, y eso me, ha sucedido, nos ha sucedido con Valentina, que si bien su alma mater y ella proviene de, de, de Nápoles, de la zona de Nápoles, la, la, maravillosa zona de Nápoles, está ahora ella en la Universidad del Estudio de, Salerno. Eh, y nada, nos va a hablar de, un tema interesantísimo, el albergue de lo lejano, el terrorismo de Estado en el cono sur en traducciones italianas. Así que vale, querida, yo no sé si quieres que yo siga el PowerPoint o tú lo, mm, te, hago mm. co-anfitriona y tú lo sigues por tu cuenta. No, mira, quizás por, ¿por qué no? bueno, será un poco que yo te digo, ay, por favor, atrás, la sí, pero hay porque pues eso no es una presentación propiamente dicha, pero ¿por qué no? Pero ante todo quiero saludarles a todos y darte las gracias, Soledad, y darles las gracias a, los colegas por todo lo que mientras tanto he podido aprender muchas veces a distancia, gracias a las grabaciones con las que yo dudo hoy, <laughs> pero por razones de horario, no, y a veces no, no he podido o intentado no he podido continuar, con él, eh, pero este, este seminario es hermoso y de hecho vamos a recuperar ¿no? la sesión que se perdió y hay otra también, recuerdo. Entonces, mm, por mi parte, bueno, les comento ya que estaré encantada después de comentar, o sea, ahora mm, son algunas cosas, ideas, datos, alguna pequeña reflexión eh, casi más como traductora yo misma, <laughs> eh, y, pero me gustaría mucho luego tener mm, el tiempo, o sea, para, para escuchar sus comentarios y para, para conversar juntos y luego eh, ver bueno, está previsto ¿no? una publicación de todo y naturalmente pues será distinto el texto. Eh, ¿Puedes, Soledad, poner ya la primera diapositiva? Porque yo con los PowerPoint, una de las razones por las que dudo <laughs> a propósito de la grabación es que es un PowerPoint como diapositivas de apoyo, porque no puedo enseñarles materialmente, ¿eh? estamos en lugares muy eh, lejanos <laughs> en este momento, y gracias, y, algo que hemos aprendido con esta pandemia, que, es finalmente se pueden hacer cosas interesantes compartiendo a distancia. Y entonces, si no, estaría ahí con los libros directamente. Habrá reconocido, creo, en el título de la, de la, de la, charla, no, no, sé, la conferencia me parece demasiado, habrá reconocido la cita de, eh, del título del libro de Antoine Berman, eh, la, mm, aquí está la traducción al español, la traducción y la letra, o el albergue de lo lejano. Y bueno, la eso es algo así que les he querido poner porque no siempre uno se fija, no tiene mucho que ver con lo que diré después, pero eh, como la imagen que retoma esto, esta idea del albergue de lo lejano procede de, mm, una, de, una, de un poema de Geoffrey Rudel. de, de esta canción, la, bueno, no la voy a leer en provenzal, que lo, lo leo fatal, la Languedoc, pero bueno, L'Anquan giorni son long que mai. Aquí fue puesto, eh, la, la, sí, bueno, el, el, el corpus, la, il repertorio informatizzato dell'antica letteratura trovadorica e occitana, eh, donde lo pueden encontrarla, si, si, les, si les apetece. No he encontrado Traducciones, claro, debería haber visto con mucha más antelación, buscado en cancioneros y traducidos al español. No lo he encontrado, he puesto solamente esos versos con la traducción italiana. ¿Por qué he puesto al principio oh, esta, parte? No, sí, gracias, que nos quedamos aquí. ¿Y por qué Albergue de lo Lejano? Eh, finalmente, en realidad, la literatura o sea, todo lo que atañe al terrorismo de Estado en el cono sur sabe muy bien que no está tan lejano de no es algo tan, tan lejano para los italianos. Eh, o no debería, porque los italianos somos muy desmemoriados. Eh, <laughs> y de esto, bueno, no solo los italianos, ¿no? el tema memoria colectiva no, no, lo, no lo ejercemos con lo suficiente, sino el mundo no estaría como está. Y naturalmente Berman, como bueno, todos sabemos, em, él utiliza eh, esta imagen y claro, y es como ¿no? La, la, otra manera de decir la traducción y la letra eh, para invitar a traducciones menos etnocéntricas de lo que se solía hacer el libro es del 83. y eh, mm, bueno, de hecho el libro procede de seminarios, probablemente digo cosas, por lo menos con los que estamos ahora, que, que todos conocemos. Y, mm, pero esto también de traducciones, mm, también de literatura, más orientadas al, eh, al lector y al mundo de acogida del, texto en lengua original, se sigue haciendo. Y finalmente, a veces lo he visto también con libros o películas, los subtítulos de películas de estos temas o sea, más orientadas. En mm, les digo ya que mm, yo me voy a, bueno, mm, voy a considerar sobre todo eh, el campo léxico, del, del el, léxico concentracionario, porque el terrorismo de Estado finalmente, porque eh, cuál era, ¿no? cuáles son sus características, el terrorismo de Estado en general, pero especialmente por cómo se ejerció eh, en Argentina, Chile y los demás países de los que en realidad hoy por lo menos, voy a hablar menos, em, cómo se ejerció, se ejerció mm, sobre todo con el sistema de secuestro, detención clandestina, tortura, desaparición, bueno, asesinato y desaparición ¿no? de, de, los, de los cuerpos, o sea, de, de las personas. entonces, la desaparición forzada, y, mm, pero claro, Berman cuando en su discurso habla sobre todo ¿no? de, este, mm, de, la posibilidad mm, que tenemos como traductores que darles a los textos traducidos eh, son posibilidades para la lengua y la, finalmente para la lengua y la eh, la cultura de acogida, el polisistema, en, nuestro, en, mi, en el caso de lo que está, estoy tratando, el polisistema literario italiano, eh, de textos, decía, la, posibilidad de acoger eh, mm, algo de, otras, de otra cultura, en nuestro caso algo muy triste, pero que tiene un léxico muy peculiar, que además difiere según los países un poco, Em, y, eh, pero en general también es un tema estilístico, ¿no? La idea de Berman de no, que no tenemos que buscar siempre equivalencias. Por ejemplo, yo qué sé, equivalencias de un proverbio, ¿no? La equivalencia, eh, ¿qué es la equivalencia? También la letra de lo que el escritor dice y no algo parecido, pero que es totalmente de nuestra cultura. Bueno, esto cuando, cuando en, la, tú sabes, naturalmente como profesora aquí de lengua y traducción, mm, eh, porque en Italia, Italia, es así, ¿no? Lengua y cultura, lengua y traducción española. Entonces, es bastante frecuente también desde un punto de vista histórico, de recorrido histórico en las traducciones italianas, hemos tenido épocas en las que hasta la época fascista especialmente, en la que hasta se traducían los nombres propios entonces, no te, te imaginas, no se va a o sea, algo ambientado en Chile, pero con nombres totalmente de aquí. Y está siempre el problema de, al revés, del italiano a otras lenguas, cómo traducir los dialectos, etc. Bueno, pero aquí esta idea de diálogo y de darle cobijo de, la acogida. Aquí, bueno, ya Rodel hablaba de la nada, naturalmente, eh, pero eh, me, gusta muchísimo esta imagen de, que retoma Berman para pensar en que lo que traducimos lo ponemos en diálogo con todo lo que está ya escrito en nuestra lengua, traducido en nuestra, o sea, por escritores, por traductores, entonces traducido en, la, lengua de llegada y naturalmente el corpus, no tanto hoy porque sabía que era difícil también mm, del tiempo, pero por ejemplo eh, en, el caso de lo que ahora mm, así <laughs> apunto, em, el corpus está hecho de textos literarios, sobre todo de literatura testimonial, no tanto de autoficción, sino de literatura testimonial, de eh, películas, em, a veces son, bueno, son, son, de ficción, pero hechas como documentales, ¿no? Como Garaje Olimpo, por ejemplo, de Marco Vey mm, y, em, y, también, mm, eh, aunque existen los sobre este tema y también de Rosa Grillo, aunque existen también ficciones italianas mm, sobre estos temas, eh, los voy a citar simplemente, però luego sí que en el estudio van a entrar, eh, en studio scritto, escrito quiero decir, e también textos periodísticos. Vamos a ver un poco um, ehm, el porqué. Um, ehm, pero esto yo creo que lo tengo un poco más adelante. A ver si me ayuda Soledad con la próxima diapositiva. Sí, porque de hecho he empezado por literatura aquí en el PowerPoint, eh, pero sí, antes les digo algo, y bueno, aquí la contribución de Ignacio de Logu. Ignacio de Logu eh, falleció ya, pero ha sido un hispanista ehm, eh, quizás poco conocido en el extranjero, pero eh, y yo creo que finalmente también mm, relativamente poco valorado en Italia también, pero un hispanista muy interesante que sobre todo Em, ha divulgado muchísimo a través de traducciones y él traducía del español, del catalán, eh, en eh, este libro hermoso, Chile del Cuore. Eh, de hecho, traduce también del, del euskera, seguro que, aunque no lo dice, a través de, de otra traducción, Mm, y bueno, lo hacía también por un punto de vista ¿no? sobre la cultura, las culturas de lengua española. Yo creo que él con, pudo conocer, bueno, vivió también sobre todo estos años en los que en Italia el tema era, para los que opinaban como él, eh, en los años del franquismo, ¿no? naturalmente la represión de, de, las culturas eh, autóctonas de algunas eh, actualmente comunidades autónomas de España, de las nacionalidades históricas. Eh, en América Latina, mm, la guerra sucia, eh, el terrorismo de Estado. Entonces, no creo que se haya interesado, que yo sepa, digamos, no se ha interesado, por ejemplo, específicamente en las culturas indígenas, de, en algunas culturas indígenas latinoamericanas. Pero sí que ha tenido este papel, en cambio, de bueno, que yo sepa, ¿eh? <laughs> siempre puede salir algo que, naturalmente que no he controlado todavía, que no, que no controlo, que no sé. Pero oh, me, les decía que me interesa mucho como, como figura y además mmm, Bueno, esto de decir bien, mal, pero en fin, <laughs> bien. <laughs> Eh, no, está bien esto de valorar y en base a qué, ¿no? Pero y sobre todo era eso, era un gran, un gran divulgador. Y mm, ya en 1900, bueno, Ah, les tengo que dar un paso atrás em, porque les decía que en Italia, naturalmente, eh, digo naturalmente, pero no todos pueden ¿no? pensar en esto, reparar en esto, em, por razones de inmigración, emigración primero hacia, mm, América Latina, eh, hay muchísimo, bueno, argentinos, pero no solamente, ¿no? De origen italiano. Bueno, esto lo sabemos y entonces, como en Italia sigue vigente Ius Sanguinis, entonces una persona con ascendentes italianos fácilmente puede ser, convertirse en un ciudadano italiano, en cambio un, un migrante eh, o un hijo de inmigrantes, por ejemplo, de la actualidad, que normalmente proceden sobre todo de, de África y de Asia, eh, sin orígenes italianos, aunque viva aquí, aunque haya nacido aquí, sigue sin tener ciudadanía eh, bueno, ya ven que desde, parece que creo que ya por el tono me parece claro que todos deberían, <laughs> en mi opinión, digamos, pero bueno. Entonces ahí ha habido también muchos exiliados aquí a Italia, se lo más fácil, mm, y el golpe, eh, el, golpe de, el golpe en Uruguay no tuvo tanta visibilidad, el golpe en Chile naturalmente sí, en el mundo, E Y enseguida se formó en Italia un comité, que cito aquí, Comitato Nacional Italia-Chile, Salvador Allende, e también hay que decir que antes, con el, mm, ya antes del governo de la Popular, quando se presentaba Allende en Chile a la presidencia, Mm, ah, hubo muchos intelectuales y artistas que, em, bueno, en toda Europa, ¿no? Que colaboraron, que estaban entusiasmados con esta idea. Eh, Rossellini hijo, Renzo Rossellini, fue allí a trabajar en la, em, en la campaña también, en la campaña electoral. Eh, invitó a su padre, el gran director <clears throat> Roberto Rossellini, que le hizo una entrevista a no sé si conocen ustedes esta película, no está muy difundida, por esto lo digo, puede que no la conozcan, un documental, se, no es, eh, se llama La forza e la ragione, soledad te lo Mm, no se encuentra te lo paso. La forza e la ragione es una entrevista muy interessante de Roberto Rossellini a Salvador Allende y luego Renzo, su hijo, que yo entrevisté hace un par de años y todavía no he publicado la entrevista, pero algún día, <laughs> algún día sí, y bueno, <laughs> me, contó, pero también lo ha escrito en algún lugar, eh, creo que lo tengo, miro, pero bueno, no podría ahora encontrar el libro aquí. Y, eh, mientras estaba hablando con Allende, Roberto Rossellini, eh, llamó a, eh, Roberto le preguntó, Rossellini le preguntó a, a, al compañero presidente, le preguntó que si él confiaba en los militares. Y, y en ese momento Eh, eh, no estaba el jefe, estaba justamente Pinochet como en la habitación de al lado <laughs> y, parece, esto no sale en la película, lo escribió Renzo y parece que, que Allende le dijo, sí, claro que sí, ahora le presento a un general y hablaron, en fin, confiaba en el momento. Bueno, es muy interesante todo esto, pero esto para decirles que con Chile en cuanto hubo el golpe, además estaban aquí en Italia, estaba ese grupo musical Los Inti Limani, que en Italia son mucho, bueno, son, más famosos yo creo que en Chile, porque ellos, bueno, estaban aquí de gira y se quedaron. Bueno, eh, bueno, en cambio, eh, cuando con el golpe de Argentina, Em, Calamai, un diplomático que es una persona extraordinaria, piensa que sigue participando, bueno, esto pensaba en decírselo al final, se lo digo ahora, es uno de los fundadores de un, eh, grupo que se llama no, Novi Desaparecidos del Mediterráneo, Nuevos Desaparecidos. Aquí habría toda una polémica posible, porque claro, Gatti y otros, todo el tema de hablar de desaparecidos cuando no se trata de desaparición forzada, que le puede quitar fuerza a lo que mm, nos interesa a todos, ¿no? memoria, verdad y justicia para los desaparecidos propiamente dichos, que además son los de América Latina, mm, digo en general, bueno, el Cono Sur, pero mm, no solamente, eh, ¿no? Colombia, México, son es distinto, pero también, pero son también los de, em, de Turquía y, o de, del Kashmir en la India, bueno, pero sabemos todos lo, lo, que está pasando en el Mediterráneo. Y Calamay participa, lo sé porque me lo, me lo, acaba de decir un misionero que inventó todo esto de hacer el ayuno de justicia un día al mes eh, delante del Parlamento italiano y dice, ¿cómo se llama ese cónsul Calamay? <laughs> bueno, entonces sé que este señor ya mayor participa un, miércoles, el primer miércoles del mes. Bueno, Calamay había vivido en Chile y sabía muy bien de, la ayuda que la Embajada de Chile sí les dio a los, que eh, luego se convirtieron en refugiados aquí. Y eh, cuando, cuando entendió lo que estaba ocurriendo en Argentina, intentó hacer lo mismo, pero le resultó muy difícil, mucho más difícil lo, hizo personalmente. La embajada italiana no colaboró, eh, los periodistas tuvieron muchos problemas, eh, en, fin, la situación digamos que era distinta, pero naturalmente la gente comprometida aquí en Italia sabía, entre ellos el mismo De Logo, en este caso les estoy enseñando traducciones. Mm, bueno, Alberti, naturalmente, aparentemente uno dice, bueno, traducción del terrorismo de Estado. No, no es solo él, sino que también él incluyó a algunos eh, eh, hispanoamericanos eh, en general y em, Alberti de hecho escribió, esta es una traducción parcial, una selección que hizo de Logu porque Alberti organizó este homenaje internacional en la muerte de Neruda, estaba convencido, o sea, Alberti lo considera asesinado por, la ley claro, estaba muy mal, pero en fin, considera que mm, el golpe ¿no? fue lo que realmente mató mm, a Neruda y escribió, Neruda había escrito España en el corazón. Y Alberti escribió este poema, que no les pongo, pero se lo puedo pasar si no se encuentra con facilidad, también en su traducción. Y de luego, enseguida prácticamente tradujo en el 77 por Newton Compton y añadió también algunos italianos, y aquí, eh, bueno, o no son, eh, un italiano de edad, solamente Carlo Levi, el de Cristo se fermato a Eboli, pero escritores internacionales. Bueno, eh, el sangue y la parola es una antología muy interesante que él tradujo en el 78, que tradujo, o sea, que compuso, antologó en el 78 y directamente con la traducción eh, italiana. Em, son poemas de la, de la, o sea, que salieron por anónimos, salieron en clandestinidad y, y claro, habla ya de la cárcel de los lager. O sea, aquí ya entramos en el tema léxico concentracionario, naturalmente. En ese momento todavía era algo que no se, mm, no se entendía bien, ¿no? Tampoco el sistema. Y, también em, poemas em, de, de, gente exiliada, pero anónimos. Eh, ¿Puedes pasar, Sonia, la, la próxima? La próxima realidad, ah, vale, esto bueno, es que ya tengo miedo por el tiempo. Ahí está el horario, no está ahí el horario. Tú, <laughs> bueno, vamos viendo, ¿va? Eh, esto no se lo traduzco, es solo como testimonio, es uno, para decirles qué, pasó desde el punto de vista argentino. por ejemplo, Julio Santucho, el hermano menor de Robbie Santucho, Robbie Santucho es el fundador del PRT, eh, eh, del Partido Guevarista eh, argentino. Mm, fue asesinado, Julio perdió a buena parte de, su familia, él vino a Italia con sus padres para pedirle ayuda a Italia y al Vaticano y se quedó exiliado aquí. Y, mm, en 79, mm, por ejemplo, Lita Boetani, bueno, firma después, esta es una carta de dos señoras, madres de desaparecidos, que en el 79, cuando en Argentina eh, se, se, promulga, ustedes se acuerdan, ¿no? eso de, eh, bueno, Videla, desaparecidos, no, no, no sabemos qué son, no están, bla, bla, bla. Pero luego, o sea, es horrible que él hizo y que es un video que todos conocemos y cuando los declararon muertos ya, ellas vienen a Italia para pedir ayuda, ¿no? Aquí eh, denuncia un poco, dicen, bueno, eh, de, eh, mm, quienes perdieron ¿no? Su, sus hijos, hablan en italiano todavía de scomparsi, la palabra italiana, puedes pasar más adelante, aquí ya habla de 30.000 presos, bueno, dice, dice, lo dice, hay presos políticos propiamente dichos que están en cárceles, creo que no se lo puse, eh, ah eh, sì, questo se lo puse, carceri ufficiali. y los desaparecidos, lo dice en italiano, ¿no? Y scomparsi, prisioneros o, presos políticos no reconocidos que se encuentran en cárceles clandestinas, clandestinos, campos de concentración que pueden ser, eh, bueno, lo veo ahora muy, muy, pequeño, pero en fin, cuarteles, comisarías, mm, casas, etc. Entonces ellas ya en el 79 explican al jefe del Senado italiano cuál era el sistema que pasaba, ¿no? Y por otro lado, ese video que probablemente también conocen eh, de, la, mm, de, la, televisión holandesa, de, durante el Mundial que entrevistaron a madres. Las madres de Plaza de Mayo ya en el 77 habían empezado las rondas, ¿no? Algunas desaparecieron también, muy lamentablemente, pero eh, empezó Europa, o el mundo, no solo <laughs> Europa, yo hablo desde el punto de vista aquí, a darse cuenta un poco. Pero luego incluso hubo esta denuncia muy clara y petición aquí habla de esta ley donde dice que serán declarados Em, eh, muertos, presumiblemente muertos. Y dice, con esta ley se va a legalizar el genocidio. A mí me parece muy interesante esta carta porque habla de cosas. hablar de genocidio fue algo que se dio mucho, muchísimo después, ¿no? Daniel Feierstein es un gran especialista de esto, y, por ejemplo, y este tema de reconocerlo como genocidio, espacio al final. Puedes pasar a la tercera y última, donde se ve, em, bueno, esto dice, em, es como condenarlos a muerte, y, no, porque claro, no, ellas evidentemente esperaban que se les buscaba todavía, y dice, eh, hemos, eh, hemos em, eh, pedido ¿no? ayuda a, a, las Naciones Unidas, a la ONU, al Parlamento Europeo, Però les pido ayuda también a ustedes, a ustedes específicamente, el jefe Senado que era Fanfani in ese momento, naturalmente le dice, dice, eh, siamo arrivati in Italia, hemos llegado, hemos venido aquí en Italia para hacer saber que entre los desaparecidos hay muchísimos de origen, de origen italiano y por eso pido la intervención. Bueno, después mm, el presidente Pertini, de hecho hay que decir también, Y de esto hablan, entre otros, Tonio Napto en un libro interesante de 2012, eh, pero no solamente él, em, que también entre los represores, o sea, los que colaboraron con la represión, eh, hay, italianos, eh, entre ellos el primero Licio Gelli, ¿no? del el, de Propaganda 2. pero, mm, bueno, entonces esto porque también gente de origen, no todos los que viven aquí tampoco son de origen, son familiares de víctimas o exiliados, pero y esto se vio un poco yo creo que con las elecciones um, con il tema della la constitución chilena, pero bueno, <laughs> de, se, se, vio un poco, digamos. Eh, yo, claro, cada uno sta con, soprattutto con su, come la burbuja Facebook de los social o también grupo WhatsApp, io sto in un gruppo di chilenos, ¿no? Entonces leo tutto lo che escriben chilenos che viven in Italia, però los de mi burbuja eh, votan di una manera e otros votan di otra, <laughs> naturalmente. Bueno, la petición di aiuto un poco funzionò perché il presidente la suya, la de Julio, la de otros, porque el presidente Pertini y además la, la, intervención también de los mismos. Rafael Alberti vivía en Italia, ¿no? Eh, y eh, otros, todas las manifestaciones, las marchas que hicieron, sobre todo en los primeros años, entonces después del golpe chileno. Pero también hubo, ¿no? O Gianni Miná, en fin. Eh, hubo aquí, eh, y también algunos colegas nuestros que acaban de jubilarse, por ejemplo, pero participaron como activistas en la época. Em, Pertini y sí, mm, bueno, entendió de que eh, el tema era ese, ¿no? antes de que acabara la dictadura, y eh, em, mm, empezó, teóricamente, empezó un, un, juicio en Italia. La verdad es que luego se paró, o sea, empezó la instrucción de un juicio, esto es muy importante también por los resultados que dio después, eh, con víctimas italianas sobre, mm, entonces, de, represores argentinos, eh, hubo juicios que luego acabaron en los primeros años 2000. Eh, y luego recién ha habido mm, el, juicio Cóndor, muy importante, donde fueron condenados también chilenos, uruguayos, un represor uruguayo, Trócoli, que mm, presumía de lo que había hecho como torturador, porque había que hacerlo, decía él, está ahora en la cárcel aquí en Italia, de hecho en Salerno, cerca de Salerno. Em, pero mm, puedes pasar la próxima, que de hecho mm, me sirve solo para decirles qué pasó. 1982, yo les quiero poner dos minutos de esta videoinstalación de Marco Vecchis, que supongo conocen como director de cine y si no les recomiendo yo Garaje Olimpo, lo tengo, no te preocupes porque la lo tengo, lo pongo yo como, o no lo pongo porque se me está yendo el tiempo, me gustaría ponerlo, si nos queda tiempo al final lo pongo, si no eso, pues, os, os cuento de qué se trata. Mm, Marco Beckis, bueno, les, me permito recomendar dos películas por lo menos, eh, pero no solamente, ¿verdad? Por lo menos tres, pero sobre este tema eh, dos, Garaje Olimpo y em, Hijos. Marco es italo eh, ítalo-chileno, bueno, su madre chilena, su padre italiano, y vivieron con sus padres, él vivió mucho en América Latina, en eh, en Argentina, y volvió a la Argentina cuando volvió a la Argentina para hacerse maestro. En los primeros años 70 decidió vivir allá decidió vivir allá y, eh, como dirían en el léxico, bueno, lo secuestraron, pero en el léxico concentracionario lo chuparon a él también. estuvo eh, detenido, desaparecido en el club atlético en Argentina, padeció lo que todos padecieron y luego, mm, bueno, hubo muchas personas con padres influyentes, pero que Mm, desaparecieron definitivamente. En el caso de Marco, su padre logró mm, obtener su liberación, porque entre muchas cosas Marco, bueno, no, probablemente por eso, no sabemos por qué, ¿no? Pero probablemente también porque él no estaba armado, porque estaba, en fin. Son cosas que él cuenta en un libro que también me permito recomendarles porque ha salido en italiano, lo ha escrito en italiano, pero lo están traduciendo al español, creo que este año lo vamos a ver también en español, se llama, eh, la solitudine del sovversivo. Mm? La solitudine del subversivo. Creo che lo van a traducir con il mismo título. Il libro autobiográfico de 2021. Uh, y dice, bueno, e entonces um, lo, lo, pusieron direttamente, ¿no? Des, lo, lo, soltaron para ponerlo direttamente en el avión para Italia, hacia Italia, donde además Marco siempre cuenta que em, llegó y un policía, claro, delgado, en fin, todo lo que se puede imaginar de una persona que ha vivido un periodo breve, pero eh, eh, breve como tiempo, pero que vale toda la vida, ¿no? Entonces, eh, padeció lo que todos padecieron, como les decía, llegó y dijo también que no recuerdo si un policía, un carabinero, dijo, ay, se lo digo in italiano, lì sí que fanno sul serio, o sea, para decirles que, ¿no? que aquí había también una parte de la sociedad que hubiera preferido que esos métodos se aplicaran aquí también. Y de hecho, también eh, en Italia tampoco ha habido ah, epuración de los policías fascistas, del fascismo, quiero decir. Entonces, aquí también se ha practicado, está prohibida, siempre, la, la República siempre la prohibió la tortura. Pero esto no implica, y ustedes conocen los hechos de Génova, son Mm, o sea, naturalmente nada que ver con lo sistemático del, del, del horror del terrorismo de Estado, de las dictaduras eh, de, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia. Eh. Bueno, eh, y que esto es muy interesante, les decía, porque él dice, y entramos más en el tema traducción, Marco dijo, hizo esta videoinstalación, Desaparecidos ¿dónde son?» algo con el lenguaje publicitario, algo muy novedoso desde un punto de vista estético también en la época, la pueden encontrar en su página. Y pueden encontrar el telediario y una entrevista. Y él dice, en los dos minutos que si luego nos queda tiempo les pondré como solo audio, o sea, hay un video de la exposición, pero el periodista italiano en su momento dice, claro, estamos también estaba Argentina todavía en dictadura además, dice, por razones de seguridad, Marco Vecchis va a hablar, pero no va a enseñar su cara, no se le ve en la Italia de la época, ¿no? Y, él dice, la palabra desaparecidos en español, así en, el plural, debería entrar en el léxico común eh, de todas las lenguas de Europa. Eh, para hablar de lo que es, de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido. Y entonces él explica y de hecho él reconstruye un poco un, un campo clandestino, un centro clandestino de detención. Y luego eh, hicieron entrevistas a la gente. ¿Qué quiere decir la palabra, pero en italiano? La palabra scomparsi en italiano. Y claro, la gente hablaba de lo que uno normalmente piensa a propósito de una desaparición. Pero Marco ya dijo, debería entrar esta palabra, lo que ocurrió después, a poco a poco, pero sí ha ocurrido. ¿Puedes seguir soledad con la diapositivas? Gracias. Ya en 1986, o sea, poco, poquísimo después de la publicación del, del informe de la CONADEP la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Comisión Argentina, el informe La Verdad ¿no? Ah, eh, mm, había salido poco antes, en el 85 también empezó el, eh, hubo, tuvo lugar el juicio ¿no? a las juntas militares, Y ya la editorial EMI, que es una editorial, sigue existiendo, editrice misionaria italiana, una editorial católica progresista, para decirlo de manera así, <laughs> muy sintética. Eh, publicó, esta, la, la, publicó el texto en traducción italiana y la traducción lo hicieron dos traductores que yo no conozco como traductores del español. De hecho, he visto que son traductores de, eh, puede que hayan traducido algo más, pero sobre todo son traductores, por lo que he podido encontrar en los catálogos en línea, etcétera, son, han sido, mm, porque ya en los 60, en los 70, traductores de, eh, de textos sobre la no violencia, también de Gandhi, de del inglés probablemente, de un texto sobre religión, diálogo entre religiones, del traducido del francés, entonces esto para decirle porque cuál es el, ¿no? es una editorial misionera que lo traduce eh, y lo hace en colaboración con asalte eh, es una, ha sido una asociación interesante para los estudios, la documentación de los problemas socio-religiosos de América Latina, que fue muy activa en los 70 y publicó, por ejemplo, en el 73 un informe sobre la tortura en Brasil. O sea, quería divulgar aquí en Italia lo que estaba ocurriendo en América Latina, lo que consideraban bueno, ¿no? de, la, de la teología de la liberación y naturalmente todo lo malo de la represión. Pero nunca más traduce el italiano también de una forma bastante domesticada, digamos, traduce también el léxico. Eh, ya, de hecho, ya es sorprendente el léxico concentracionario Eh, mm, de, de, esos centros, de los centros clandestinos argentinos, de los chilenos, eh, de los, de, los uruguayos, ya mm, como, como, ¿no? como todos sabemos, que, por un lado es sorprendente que se usaba, por ejemplo, en la Argentina, en, lo, en todos los campos, parece, lo han estudiado, por ejemplo, Ipola, em, parece, o está el libro de Marguerite Faith Lovitz, luego les paso a quienes les interesen algunas referencias como estas, Léxico del Terror, pero no es exactamente un glosario. Si hay un glosario eh, que surge justamente del Nunca Más, es de Mario Sartor, son pocas páginas, como cinco páginas de artículo, pero muy, bueno, es interesante porque recoge todo ya, em, es del 86 y recoge todo el léxico concentracionario que surge de los testimonios eh, recogidos en, eh, en el Nunca Más. Y lo que les decía que es relativamente sorprendente, pero de hecho es que era sistemático, entonces no es sorprendente finalmente, era un sistema. En todos los centros clandestinos más o menos se utilizaba, hay diferencias, ¿no? La ESMA tiene un léxico un poco específico, la ESMA es uno de los centros clandestinos em, argentinos eh, más conocido, la Escuela Mecánica de la Armada, porque poquísimos sobrevivieron, de los poquísimos de los que estuvieron ahí, ¿no? Es un poco como, y además es, se ha convertido em, desde que en, en em, centro de la memoria, ¿no? Como el... como Villa Grimaldi en, en Chile. Y em, ahí había algunas cosas específicas, capucha, capuchita, pero son lugares o la manera, pero más o menos el tabique era para todos, la picana, la, la, la, la, la parrilla, ¿no? El, el, Mm, y entonces, eh, pero bueno, ya para, mm, ya en lengua española hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que conocer, si uno no conoce eh, la, literatura testimonial o no, o no conoce los artículos que han hablado de, los juicios, los, testimonios mm, de, los, juicios, de todo lo que los testigos han dicho, cuando han podido participar en los juicios, naturalmente uno lo conoce. Imagínense traducir al italiano, ¿no? por ejemplo, el quirófano. El quirófano era la sala de tortura en Argentina. Y, claro, la, bueno, el tabique, sí, la venda, por ejemplo, el mismo Marco cuando habla italiano habla simplemente de la venda, pero bueno, es algo muy específico. Entonces, mm, digamos que mi idea como traductora, y lo vamos a ver si nos da este, no sé dónde iba a parar mi teléfono. <laughs> A ver, creo que se me está yendo muy rápido. Sigamos y así <laughs> con estas ideas, porque hemos dicho que nunca más de una hora, quizás 45 minutos mejor. <laughs> Sigamos, por favor, eh, Soledad. Solamente voy, hago un recorrido rápido, y luego entro en las ideas fundamentales con algunos ejemplos y ya está. Bueno, esto para decirles que hay cosas que también, otros, por ejemplo, este libro, Noche de los Lápices, eh, no sé si lo, bueno, eh, veo de tu cara que lo conoces y conoces la película probablemente. Mm, eh, la primera edición del libro es del 25 de julio de 1986, una hispanista a la que también personalmente quiero mucho, entonces soy un poco partidaria, <laughs> digamos, que es Alessandra dicho Lo tradujo enseguida. La primera edición italiana es de mayo de 1987, con una... Em, con un prefazio di Pietro Folena, la editorial Editori Riuniti, editorial comunista, Folena, en fin. Luego lo volvió a publicar. Es interesante porque, por ejemplo, Alessandra ya usa, no, no uh, ya digamos que trae bastante esto, se hace, se hace, albergue de lo lejano con su traducción, creo yo. Eh, bueno, luego hay una segunda mm, edición, igualmente, eh, que no se puede encontrar, <laughs> como la primera, de hecho, lamentablemente. Bueno, por lo menos yo no he logrado encontrarla todavía, y que es de no tengo ahora, pero sí, donde ha cambiado poco, o simplemente ha cambiado, mm, ya no es el prefacio de Folena, sino que es de... bueno, para hablar de, de, lo hoy, ¿no? Pero bueno, sigamos porque si no, realmente el tiempo se nos va. Luego, si quieren, volvemos a esto. Puedes seguir con otra diapositiva, por favor. Yo paso directamente a otra cosa. O sea, mm, ha habido muchas traducciones. Entonces, he empezado por este porque es uno de los primeros libros. Luego ha habido traducciones, ha habido textos eh, mm, escritos directamente en Italia, por ejemplo, por sobrevivientes exiliados aquí. Y hay libros como este de Carlo Figari, que es, es un periodista, eh, Figari, que habla de El Tano, un sindicalista italiano, eh, mm, Martino, eh, mm, desaparecido de Argentina en el 76 y mm, eh, estamos ya en un momento, a partir del 98, la, mm, la película de 99, reanudaron los, los juicios, empezaron de verdad empezó el juicio a Suárez Mason, que fue importante porque después Hubo un juicio también en Argentina cuando en realidad por las leyes de amnistía, ¿no? de punto final y obediencia vida, se habían parado totalmente. Pero a raíz de esto, y por razones que no les digo ahora, que no podemos, eh, y bueno, eh, este libro está escrito directamente en italiano, pero mm, y habla eso, de desaparecidos italianos, como es un texto, como les decía, periodístico. Hay también literatura escrita directamente en italiano o literatura no les, no les he puesto, no les he puesto la, ¿cómo lo hago? Así. Ah, eh, no les he puesto la, la, la portada en, ah, en las diapositivas. Aparentemente es una mujer, Manuela Correros, que escribe 1978, o 78 es en italiano, 1978 como un romanzo. En realidad es todo, es como si lo fuera pero como lo dicen, se ve, De hecho, es de 2008 este libro. Eh, aquí dice, bueno, 1978, un libro eh, leído de un tirón. Eh, una investigación. En esos años nadie investigaba el destino de los desaparecidos. Y en realidad sabemos al final es un grupo, y el, prefacio es del mismo Marco béquez es un grupo de italianos que eh, se inventan documentos, pero como documentos que conocen, que hay muchos testimonios, y hacen esta ficción para que los italianos sepan, para que entiendan, ¿no? para que se enteren de lo que podía pasar, de lo que pasó, de lo que podría haberle pasado a las personas eh, de, los las que hablan aquí. Eh, de esto, mm, mano in, un libro editato por Camilla Cattarulla un articolo di eh, eh, Emilia Perassi, non so dove l'ho posto, ah, qui sta. Eh, itali versione italiana, Argentina 1970, versione in spagnolo, Argentina 1976-83, Imaginarios Italianos. Entonces, eso, los Imaginarios Italianos. Eh, sarebbero ¿sabes? Bueno, podemos pasar mm, más adelante. Eh, mientras tanto, también no les he dicho que ya les he, puesto e-, los, ejemplos de, em, de, las traducciones de Delogu, entonces eh, Chile en el corazón y los demás poemas, pero no les he dicho que, por ejemplo, en el Festival de Cine de Venecia del 78, Jorge, yo de esto estuve en los archivos del festival, no he logrado encontrar nada Spero sì che hai il testimonio <laughs> di chi lo hizo, de quien participó, de quien estuvo, Jorge Denti, mm, che falleció hace poco, hace come un mese. Eh, y él es argentino, sí, murió, non lo sabía. Eh, bueno, mm, estuvo años in Italia, in Europa antes, a partire dalla dittatura dictadura de Onganía, bueno, luego con Cámpora, Eh, se fue a la Argentina, volvió a su país natal un tiempo para trabajar con Raimundo Gleiser y el grupo Cine de la Base. Y Raimundo desapareció justo en los días en los que estaba en la casa de Jorge. Y entonces Jorge, la esposa de Raimundo y los amigos mm, se quedaron poquísimo, luego se exiliaron a Perú. En Perú clandestinos ahí, hicieron un documental mm, que pueden ver, eh, lo encuentran fácilmente en la web, eh, que se llama Las tres A son las tres armas, basada en la carta mm, a las juntas militares de, de, de, Rodolfo Walsh. Y bueno, Jorge cuenta <clears throat> que luego en el 78, bueno, esto es del 77, 78, vino a Italia <coughs> perdón, tengo un, un post-COVID larguísimo, de hecho, <laughs> bueno, eh, con voz nasal, etcétera. e, y, mm, cuenta che él fue, vino aquí, que él le dijo a Andrea maestro, usted claro, es un documental hecho clandestinamente, estamos encerrados con con cortes de diarios. Y él dijo, no, déjelo tal cual. Y hablaron de, hicieron todo un llamado a la reaparición con vida de Raimundo Glaser también desde Venecia. bueno, entonces para decirles que de, en, el mundo cultural no había, había movimiento. Pero bueno, después he pasado a lo que acabo de enseñarles y ahora voy así muy rápido porque, bueno, por ejemplo, Uruguay, la traducción y Memorias del Carabozo. Un, poco, bueno, la hicieron unos años después, pero es, una traducción importante, sigamos un poco, solo un poco así, solo para enseñar cosas. Bueno, aquí luego vamos, les digo un poco, sí, va, luego, ahora es el momento. Eh, yo traduje hace pocos años, de hecho, Mario Villani, mm, yo, el libro en italiano es del, del 2018, Perdonen que, digamos, me cite, pero es para decirles cuál es mi idea de mm, albergar lo lejano en este sentido. <laughs> y un poco he visto qué se está haciendo. Ha habido mucha domesticación también léxica. Yo he encontrado cosas como parrilla traducida por gratícola. Claro, en italiano hasta se dice estar sobre la gratícola, pero esto procede del léxico de la Inquisición pero luego la picana, hablar de pungolo que es ¿no? lo que se aplicaba a las vacas, es quitarle, creo yo, vamos a una, es quitarle mm, digamos, mm, opinión, <laughs> lo que, lo que yo opino, que en, Italia, por todo lo dicho, los juicios que ha habido, los juicios que mm, va a haber, o sea, están ahora, hay otros represores que van a ser juzgados aquí en Italia. Mm, algunos que, que, no han muerto todavía de, de, ¿no? la, de impunidad biológica, no, no, se ha realizado todavía la impunidad biológica que lamentablemente se, da en muchos casos y hay otro juicio mm, que, digamos dentro de poco va a empezar, que mientras tanto, al que mientras tanto están trabajando también algunos abogados que, en el este tiempo he tenido la oportunidad de conocer bastante bien y mm, uno eh, el, juicio Cóndor se acabó eh, en su tercer grado en 2019. Esto para decirles que se habla de esto en Italia, además de haber muchas traducciones. Ahora he puesto poquísimas portadas y muchas películas, incluso películas hechas directamente aquí en Italia o películas dobladas o subtituladas en italiano. Hay documentales que damos a festivales como el de Festival Especial de Cine y Derechos Humanos que tenemos en Nápoles, en el que participo como organizadora, mm, hay otros, y, mm, en fin, y, ahora que sé que esto del cine de lo real tiene un poco más de, público también en Italia, es relativamente menos difícil. Bueno, es un poco como, claro, como enseñarte? cinearte, no se ve dos días, pero en fin, <laughs> pasan cosas, pero también hay ficciones, son temas que los italianos más o menos deberían conocer, aunque, aunque finalmente uno como profesor ve que no, que no es cierto, y, eh, también como eh, divulgador, divulgadora en este caso. Bueno, eh, pero traducir el léxico concentracionario así pues, mm, me parece, digamos, poco eficaz. y mm, creo y veo que lo comparten algunos colegas. Muchas veces quienes traducimos somos finalmente investigadores, digo, o ¿no? profesores de universidad interesados en difundir libros. Por ejemplo, les he puesto algunas diapositivas de la traducción de 2020 de Poder y Desaparición de Pilar Calveiro hecha por eh, Perassi, Scarabelli y, un traductor cuyo nombre no recuerdo porque en cambio es el traductor. Bueno, ahora lo encontramos aquí en las diapositivas. Y veo que ellas también eh, han dejado el ex, no solamente la palabra desaparecido, que sí ha entrado en la lengua italiana para hablar de lo que, de que estamos hablando ahora, em, mm, pero sino que también desaparecedor mm, algunas palabras no muchísimas, y veremos. Eh, aquí les he puesto el libro de Mario Villani. Mario Villani es que sobrevivió a más tiempo, más tiempo, digamos, y a más centros, de, más centros clandestinos. Aquí están los elencados los cinco. Y de hecho también asesoró, asesoró a Marco Vecchis eh, en, Garaje Olimpo, eran muy amigos, en fin. Escribió él muy tarde, siempre ha sido testigo ya eh, en el, juicio de las juntas militares y ha pasado su vida, es realmente vivir para testimoniar, como dice Rosa Grillo, que tiene un libro muy interesante, Vivere per testimoniare, testimoniare per vivere, donde habla sobre todo de testimonios latinoamericanos, pero en el último capítulo también de historias italianas. Y, y, mm, Mario, a pesar de haber mm, testimoniado en muchísimos juicios, en todos los juicios, siempre que haya podido, también en Italia naturalmente, Um, ehm, non lograba escribir, él era físico, no lograba escribir su memoria. Fernando Rialti, que es el autor de Nombrar lo innombrable, entre otras cosas, pero es el primero, un texto cumbre como ensayo sobre estos temas. Y Cuando se conocieron, Fernando mm, escribió con él, lo entrevistó, escribió. Y, el libro salió en 2011. Yo lo traduje en 2018 y mm, les, he puesto mm, eh, algunas ideas, elecciones. Puedes seguir, Soledad, aunque bueno, no, no las vamos a leer, pero eran como un apoyo para, para mí, no más, más que sobre vida, puedes pasar a la próxima. Ah, sí, la palabra represor, por ejemplo. Represore ¿eh? Eh, no, no te preocupes, puedes seguir, era más, bueno, sí, está aquí, lo he puesto al final y aquí digo, bueno, represora realmente es muy, en Italia da un, efecto de extrañamiento, como decimos, que puede parecer un poco excesivo. Yo a veces lo uso igualmente, con la idea de que que, que, nos acostumbremos por fin, porque además eso de la represión y de terrorismo de Estado se está dando en este momento en otros lugares y son países muchas veces con los que Italia actualmente tiene convenios para eh, evitar que los migrantes lleguen hasta aquí. Entonces, sinceramente, mm, que los italianos, que además serán poquísimos los que van a leer desaparecido, pero por lo menos que los que estén interesados ¿no? se familiaricen con el léxico y se familiaricen con esta realidad, que fue también la voluntad de, de Mario y de Fernando, Mario Villani especialmente, <laughs> naturalmente como, pero Fernando también ha vivido cosas parecidas, lo que pasa es que no lo dice aquí, lo dice en otros textos y ha empezado muy, muy tarde, él fue sobre todo preso político, mm, pero claro, no había nada de legal en eso tampoco. Y, bueno, em, entonces que se familiaricen también con el léxico, pues represor, represor, a veces perpetrador, eh, como perpetrator, literatura inglesa sobre estos temas muchísimo, pero por ejemplo, oh, interrogador, ¿qué hacer con interrogador? No? Bueno, el eh, torturatore, no siempre no, era siempre lo, la misma persona, El eh, boya, mm, hace pensar en la, pena de, la, pena de muerte, ¿no? Eh, verdugueas, en, español tenés también... Em, tenés, también víctima y victimario. Nosotros no tenemos una palabra como victimario. Entonces el tema es siempre qué hacer. Y yo, por ejemplo, no he hecho siempre lo mismo, lo declaro simplemente. No, no he usado siempre la misma palabra, tampoco ellos, de hecho, usan siempre la misma. Y en cual, bueno, esto de los realia, del léxico común, no nos interesan. ¿Puedes pasar, por favor, a la, otra, la última relativa a esta introducción? Eso. La elección, del, eh, eh, por lo que concierne al léxico concentracionario, por ejemplo, el lector va a encontrar tabique y sin lo digo aquí si alguien se da la pena de leerlo, pero es una lección un poco extrema quizás. Entonces vi que explico lo que es, pero se queda, la picana se queda, bueno, la pitana se queda en muchos libros traducidos. Digo afortunadamente porque realmente Púngolo para hablar de eso no puede ser, creo yo. La parrilla, claro, no es la gratícola, además no estaba hecha una gratícola, sabemos qué es, uno lo explica y ya está, ¿no? La patota, mm, era la patota, el grupo de tareas, bueno, ahí podemos discutir, eh, grupo de lavoro, si acaso, ¿por qué no? Pero en fin, la, la, tarea, que era esa tarea específicamente, de ir a secuestrar, de empezar a blandear, como decían, a torturar ya, yo creo que es algo que, ¿por qué no? Yo prefiero personalmente que se queden. Eh, el verbo lancear se entiende de la palabra lancha, en italiano tenemos algo parecido, se entiende otra cosa. Uno piensa en las lanchas y piensa en el mar y lo que uno hace, pero luego está, se entiende en el texto. Elecciones. Puedes seguir y luego acabamos. Les enseño solamente, bueno, es otro texto. Aquí eh, es una, una, sola muerte numerosa, más que nada porque este libro de Nora Strejilevich, si no lo han leído, se lo recomiendo. También por el, y otros también de Nora, pero este sobre este tema. Nora además hoy <clears throat> ella Canadá, además como investigadora, como, bueno, que ha escrito ensayos, de hecho, mm, ahora una laureanda ha traducido el glosario sin definiciones de Nora, eh, que forma parte mm, del, libro El lugar del testigo, que está por aquí, pero bueno. Mm, pero bueno, a ver, claro, era solamente una tesis dirigida por cierto, pero seguirlo habrá que eh, mejorarla un poco para traducirla, este es el libro. Bueno, solo muerte numerosa es, es libro testimonial, pero es, literatura, más que el, de, Mario realmente eh, escribe Mario de manera muy parecida a como mm, lo que lo que decían los juicios, ¿no? Puedes seguir porque les quiero enseñar, bueno, aquí es un poco, o sea, o sea la, traductora Edith Baini, que es una colega también eh, de, Milán, em, creo que desde el punto de vista léxico ha domesticado un poco más, pero en cambio ha tenido, ella se ha fijado más en cómo, ¿no? Eh, en, sí traducir la letra, el texto de eh, la traducción y la letra, eh, o el albergue en la, lejanía, entonces es en cómo... yo ahora estoy revisando un capítulo de otro libro de, Nora Stigilevich que ella ha traducido con italiano que no es traductor, le ha pedido un poco de ayuda, ella tiene todo un estilo, ahí el tema es realmente lo que no, lo, cómo traducir este estilo en italiano. es otra cosa. Y aquí, poder de desaparición, les decía, de esta traducción italiana, si puede decir, simplemente para poner ejemplos, son imágenes, bueno, aquí vemos Enrico Passone con Emilia Perassi y Laura Scaravelli, ellos lo dicen, no, hemos traducido, hemos dejado palabras como desaparición, desaparecer, desaparecedor, pero en cambio el la jerga como Sartor la llamaba, la jerga de la represión, la jerga de los desaparecedores, lo hemos traducido. Y dice, en algunos casos, bueno, se lo digo yo sintetizo, puedes pasar adelante, gracias, Sonia. Eh, dice, en algunos casos hemos utilizado lo, que ya utilizó nunca más, pero en otros casos no, porque estaba traducido de una manera, digamos, de, aquí dice, troppo artificioso y e forzado, demasiado domesticador, una manera que no funcionaba. Y e si puede seguir, ha puesto algún ejemplo de su libro, de su traducción. Por ejemplo, Chupadero no lo traduce, pero en la próxima diapositiva tenemos la nota donde dice que en algunos casos eh, alguien ha traducido, y realmente yo Rita carne, yo nada que ver. Personalmente, aquí, bueno, explican lo que es. Eh, yo, por ejemplo, en mi traducción lo explico hablando también de la palabra chupar, de qué significa, para dar la idea, ¿no? Eh, y aquí explican lo que era. Es una opción. ¿Puedes continuar con la próxima, por favor? Gracias por la ayuda. Bueno, aquí, claro, panqueques. ¿Qué son los panqueques? Mm, sabemos que son, que además crepas, bueno, más o menos, pero que son en este léxico. Y aquí lo explica la, aquí la misma Pilar Caldera, entonces no hace falta. Eh, pero eh, aquí, bueno, es para decirles lo que dice, el mecanismo desaparecedor lo han dejado, una opción que, bueno, ¿te puedes pasar a la próxima, por favor. Y en cambio, bueno, la patota que se hace muy a menudo en las traducciones italianas, muchos, muchos hacen así, dejan la palabra en español y luego explican qué significa para luego continuar dejándolo, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo en la próxima, que chupaba, y que chupaba a ver la próxima, o sea, inyotiva, explica, pero claro, Mm, sì, más o menos, sí. Generalmente il blanco, claro, questo sì, literalmente significa objetivo, también en italiano, non solo in este léxico. Pues creo che hay una ultima solamente, creo che finalmente puoi essere un ejemplo más. No, tampoco. Gracias, Soledad, ya está, podemos quitarlo. Bueno, todo esto para decirles que, que hay muchísimo, hay un corpus di traducciones, eh, eh, un corpus ampio di traducciones di libri testimoniales o periodísticos o también mm, hay de ficción, de autoficción, también de segunda generación, literatura de la posmemoria, tengo aquí un par de traducciones, por ejemplo, de Aparecida, de Marta Dillon, eh, de... Mm, no les he dicho, a propósito de Aparecida, un paréntesis, porque como no tenía diapositiva y estoy así un poco corriendo, por ejemplo, ese infierno Mm, un libro testimonial de cinco em, ex detenidas desaparecidas, cinco sobrevivientes, cinco mujeres. En italiano sino traducido con Le Reaparecidas. Eh, algo un poco, mm, no, uno eh, pero interesante, creo yo. Eh, justamente la traductora daba por descontado, evidentemente, que ah, desaparecido uno sabe qué es, los desaparecidos reaparecidos, los sobrevivientes, no está tan claro al público italiano. Ese infierno podía parecer probablemente el, testimonio de otra cosa, han querido aludir a la desaparición forzada, que normalmente en Italia se, en el imaginario italiano uno se refiere sobre todo eh, más fácilmente a Argentina aunque ahora creo, espero, <laughs> que también los que no están tan dentro de todo esto mm, sepan un poco más de las desapariciones mm, de las dictadura del Cono Sur, pero también de estados eh, que se dan en estados republicanos como México, los, mm, supongo, espero que sí, claro. veo, por ejemplo, en la experiencia, digamos, con los estudiantes que a veces eh, los estudiantes de universidad al principio no no saben, pero luego, en fin, empiezan en la universidad con nosotros. Entonces, esto me hace pensar que quizás tampoco sus padres, o por lo menos no se habla de esos temas, y de hecho, como decía al principio, se ve, porque existe un comité para los nuevos desaparecidos, del que forma parte, por ejemplo, es presidente, creo, actualmente, Arturo Salerni, que es uno de los abogados que han sido eh, en el plan Condor en nel, nel, nel plan, no, perdono, <laughs> non sia mai come te, juicio Condor sobre, <laughs> donde, no, además es, este nombre ¿no? del Condor en Italia. Y bueno, em, hay, un corpus amplio, la especie de traducciones y también de textos o películas eh, hechas directamente en Italia, por ejemplo, yo que sé sobre la, la maglietta rossa, il tema de la Copa Davis en eh, Chile, ¿no? en el 76, el campeonato de tenis. En Italia hubo mucha polémica, eh, no quería muchos italianos que fueran a jugar allí. Y a Panata se le ocurre esta idea de ponerse, de, ir, de disputar, de, de, de estar, de, jugar, además ganaron, pero de ponerse una camiseta roja rojo en ese momento, eh, en, la, plena dictadura, eh, tenía todo su simbolismo. Y bueno, Calopresti ha hecho esta película, ah, hay mucho. A pesar de eso, mm, nunca más, eh, no sé, digamos que las italianas, los italianos, parece que esta idea del nunca más, ni en esos lugares, ni aquí, ni en otros lugares, no lo tenemos muy claro todavía, y probablemente traduciendo, y traduciendo también de una forma que Mm, que deje muy claro qué era este mundo y eventualmente, además en algunos textos, como les decía, por ejemplo, Mario Villani habla de las dice, mientras nosotros estamos escribiendo, en Abu Ghraib se tortura. Entonces estaban en Irak y y bueno, y hay toda una misión también por parte de los traductores, de los profesores, de los divulgadores. ¿Y qué hacemos desde un punto de vista lingüístico? Yo creo domesticar lo menos posible, pero bueno, es una opinión y a ver qué opinan ustedes. Y gracias por su paciencia. Querida, y traducir lo más posible. Sí. Hoy, bueno, siempre es un placer oír a Valentina y, y a mí lo que me impacta es que el, español, el catalán, qué sé yo, qué, qué otras lenguas más hablas. Espero no verlos mezclado ahora No, nada, <laughs> últimamente no hablo, mañana voy a la universidad y hablo con mis colegas, pero últimamente he estado en Barcelona, entonces <laughs> Ah, estás mezclando códigos. No, al contrario, tienes una fluidez en, en, en, en todas las lenguas que hablas, que, que, es una, una maravilla y es un placer oírte. A mí lo que me impacta haciendo de alguna manera como un raconto de este seminario, es todas las aristas que tiene la labor de traducción y por lo tanto las dinámicas y las problemáticas de la traductología, que por ejemplo partimos viéndolo con, cuestiones de traducción jurídica, cuestiones de, problemas de bioética, lo hemos visto con cuestiones de, poesía, de literatura, lo hemos visto con filosofía, eh, y, también ese dilema, ¿no? Cómo se, se, traduce o se mantiene? Y si se mantiene, eh, ¿cómo se explica? Entonces, claro, nos acabas de presentar una arista o una rama, no sé, nueva, eh, que yo no la, no, la había tomado en cuenta, no la había contemplado, no la conocía, que tiene que ver justamente con este campo léxico, que es de concentración, ¿cierto? Concentracionario, lo entendí bien. Sí, porque de hecho, mm. Sole, de hecho se mm, mm, procede también a todo un campo léxico concentracionario de los campos, de concentración em, nazi-fascistas, ¿no? De la Alemania nazi, pero también de la Italia fascista, <laughs> o sea, donde nosotros también enviamos. Y entonces hay algo que ya existe que hay, pero también, hay, pero luego hay todo, toda una jerga, hay quienes, pero digamos, yo no sé hasta qué punto ahora hablar de jerga, ¿no? Pero sí, en fin, es un léxico, es, un, eh, es una parte de un léxico que era de, los centros clandestinos de detención. Hay cosas compartidas con las prisiones eh, legales, pero no, la mayoría eh, es, porque claro, son son realia ¿ah? distintos, ¿no? son elementos culturales, o sea, el tabique era ese específicamente, estaba hecho de tal modo, o, mm, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, estaba pensando antes cuando has dicho, claro, porque en los seminarios, el seminario sobre traducción jurídica, por ejemplo, también pienso en la literatura y todo, en por ejemplo, <laughs> eh, también en la literatura testimonial, que en el caso de Mario, por ejemplo, no es tanto, el caso de Nora es muy, tiene imágenes, o sea, es otra manera de escribir. En el caso de Mario, por ejemplo, yo he tenido el problema ahí sí que otra perspectiva, mm, más de buscar una equivalencia posible, pero mm, con una visión no dinámica, <laughs> digamos como diría en O sea, mm, era una sentencia, y, eh, el sistema jurídico italiano es distinto del argentino, pero también el español es distinto del argentino. ¿Cómo traducimos? Y esto, y, esto no lo hemos tenido nosotros. O, por lo, no lo hemos juzgado, porque claro, no hemos tenido lo mismo. Eh, hemos tenido a italianos eh, muertos en los campos nazis, enviados ahí a partir de la ley infames leyes raciales del 38. Mm, y, bueno, y ahí, por ejemplo, yo, el problema he intentado solucionarlo con colegas de derecho penal, de ahí y de aquí. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer? Algo que entienda un lector, porque el lector se supone, probablemente uno, algunos de los lectores son personas metidas en esto desde un punto de vista jurídico. Entonces, que les suene un poco, pero, no muy, pero bueno, que tampoco algo que por lo que parezca que eh, ha habido un juicio en Italia, ¿no? Con el sistema italiano. En fin, es otra cosa, pero esto es que en literatura, además, por ejemplo, Mario era, físico y le, obligaron a hacer trabajo esclavo, que es algo también muy típico de los centros clandestinos, de trabajar como trabajo esclavo, Mm, eh, reparar objetos, hacer cosas que él sabía hacer. Y, él utiliza un léxico que también a veces muy técnico. <laughs> Entonces, es, ¿no? Y realmente, porque finalmente muchas veces dividimos, yo por ejemplo doy clases también de traducción jurídica y donde siempre digo, habría que saber más y sobre todo me fijo en lo jurídico, técnico-científico quiero decir, pero el lapsus es porque me fijo en esto, porque me interesa más estar relacionado con estos temas también, por lo menos lo mío. Pero es difícil, deberíamos realmente conocer muy bien cómo hacen los intérpretes, ¿no? Muchas veces tienen la doble, incluso la doble licenciatura, pero en la literatura lo sabemos, finalmente no nos fijamos como lectores, como traductores más. Por esto nos fijamos más que tú, que lees muchísimo, pero no traduces normalmente que yo sepa, ¿no? y entonces eso, finalmente no te encuentras con el tema, digo, ¿y cómo lo traduzco ahora esto? ¿Dónde encuentro? Entonces, entre un diccionario específico, pero no es solo tema del éxito, ¿no? Es todo un tema de reproducir la fórmula, no. Eh, ahí yo, yo, creo que también Bernal nos ayuda, pero es una opción, en esto de dejar un poco la letra. O sea, por ejemplo, en ese caso que ahora no lo tengo a mano, pero era él entra mucho, ¿no? E, es una parte de la sentencia. Y claro, si la adaptas mucho, mm, no se entiende, ya no es una sentencia de ahí. Eh, esta idea de la letra va sobre todo ¿no? como idea de estilo. De, por ejemplo, Bernard pone un ejemplo de un proverbio, no lo quise traducir, dijo, así ah, podía encontrar este equivalente, pero no, he dejado también la letra. Yo creo que es una muy buena opción. Traducción jurídica, propiamente dicha, no, pero si es algo de lenguaje jurídico que está en un texto de literatura, quizás sí podamos jugar un poco. Es una opción. ¿Nos puedes hablar más de este texto de Berman? Que, bueno, yo en lo personal, tú sabes, lo mío no es ni la traductología ni la traducción. De hecho, Tú sabes que este seminario fue eh, hecho con planes maquiavélicos. Bueno, yo siempre hago cosas así para aprender yo. De hecho, ahora estoy en Valdivia <laughs> maquiavélicamente porque vine a dar un curso de historia de conceptos, pero estoy realmente yo de alumna de mi amiga que me invitó, porque ella es la, filósofa que trabaja con historias de los... Yo quiero ser alumna vuestra porque me interesa muchísimo. No estar en línea, ¿No lo vais a dar? No, no, es, es, para un, grupito cerrado de doctorado, pero, pero se pueden... Bueno, me podrás tú hablar un poco de algo. No, de hecho, voy a ver si, porque la próxima semana vamos a estar en la Escuela de Glotopolítica en Valparaíso. Ah, y sí. Y fíjate que ahí voy a dar una de las clases eh, que voy a dar ahora, que tiene que ver con el concepto, la dignidad como concepto, no como palabra. La dignidad como concepto, genial, además, porque claro, es la escuela, yo recuerdo la primera que hiciste, a raíz del estallido social, ¿no? que yo hablé de esto con mis estudiantes, yo me puse a hacer a analizar los textos de Piñera y luego vi que había salió enseguida un artículo, eh, o sea que en Chile justamente lo estabas trabajando mucho. Tú María José, dónde eres? ¿Dónde estás? Perdona que te... <laughs> ¿cómo la universidad. Sebastián <laughs> sé dónde está ahora, se <laughs> ¿Tú de, de dónde no te, no te, he oído? En Chile también. Ah, tú estás en Chile. Ella es del grupo nuestro, es del grupo de historiografía lingüística aplicada y ella le interesa mucho también la cuestión de la, de la traductología porque trabaja con el, con el inglés. ¿no? Ajá. Entonces, genial. Eh, mira, me gustaría mucho como para ir cerrando que tocaras. bueno, el libro te digo, te leo, te digo algo súper rápido, te leo algo del, de, como del índice de la traducción este ¿sí? porque claro, está mm, publicado en francés. Por ejemplo, eh, esta distinción, él, habla mucho de la traducción etnocéntrica, ¿no? Eh, o sea, eh, que sería como mm, más domesticadora, hacia la lengua de llegada, el público de llegada. Yo, por ejemplo, siempre digo a los estudiantes, no traduce, ah, yo qué sé, un, cuento infantil. Un cuento infantil ah, y está, está hay un mate como objeto y como bebida. A un niño italiano, si ponemos mate, no entiende nada. Ahí sí que puedes poner cuál es el objetivo. Depende ¿no? del objetivo del cuento porque claro, yo qué sé, puede que, eh, eh, que sea importante que, aprenda, entonces uno puede explicar lo que es. Si no es importante, simplemente las mamás están, o los padres, o los papás, o todos, eh, están bebiendo mate, mm, pues ahí sí que si acaso se puede poner infusión, té, un té, lo más fácil para un niño. Pero si estamos traduciendo literatura, para, para, adultos o que le, pues que el mate, si no saben qué es, que vayan a buscarse. ¿no? <laughs> Y esto es, ahí está. así, porque en un mundo globalizado, por favor, ahora hasta se vende aquí en Italia, pero hace cinco años creo que no, por ejemplo. Y, mm, pero en cambio estamos con muchísimas traducciones, sobre todo este tema, yo no sé si eh, aquí entre nosotros quizás nadie, pero los colegas que se ocupan de proverbios, de fraseología, muchas veces como traductores están siempre buscando pero en fin, el equivalente muchas veces, por ejemplo, en italiano, es de una cultura además regional. Tenemos un equivalente en Nápoles y Salerno, que está en la misma región, y otro eh, en la región, yo que sé, de Emilia Romagna, que tú conoces también, <laughs> Bologna Forlì. ¿Qué sentido tiene? Digo yo. Pero bueno, puede ser una opción, depende, ¿no? Depende también de qué finalidad tiene esto en el texto, todo el tema. Cuando he dicho que yo algunas palabras del jergo, de, de la jerga, del léxico de la represión, Mm, esto, por ejemplo, el represor, em, no siempre he dejado represores porque, era, porque interviene, eh, lo usa muchas veces, creo que en italiano da un efecto, alguna vez sí, pero era como apuntar, no, creo que sorprende demasiado, entonces uno se para ahí preguntándose qué es, quizás, o, se para un poco leyendo. Y en ese libro creo que no era funcional, en otro puede que sí, hay un tema de ritmo. Digamos que la idea de Bernán, él hace luego, tiene, bueno, todo explica la ética la, de la traducción, no, no, la, no la llama así en este libro, creo, la analítica de la traducción, la sistemática de la deformación, no entra, ah, sí, la ética de la traducción, está el capítulo que recordaba, está aquí. Eh, y luego hay ejemplos, Berlín o la traducción como manifestación Chateaubriand, traductor de Milton, la Eneida de Klosowski, pero esto de la ética de la traducción, por ejemplo, ¿no? La ética y la letra, la letra en el sentido de el estilo, el ritmo, porque uno de estas cosas las piensa sobre todo traduciendo poesía, pero en edad también traduciendo prosa deberíamos intentar dar el mismo ritmo o inventarnos uno que nos parezca, ¿no? Dar otro ritmo, pero que tenga un ritmo, <laughs> como lo diría, ¿no? Son todos temas, eh, ¿estás de acuerdo, María José? Tú también traduces, evidentemente, y claro, y, luego me cuentas. Lo interesante de este seminario es que creo que al final, un poco todos, nos hemos un poco escuchado y tal, yo quiero quedar en contacto y luego cuando uno viaje, <laughs> nos vamos conociendo también. Y, entonces, no, es un libro, sinceramente, a mí me gusta mucho. Bueno, luego, ideas, otros, y el tema ¿no? de la, proceden también, producción más source-oriented o target-oriented, hay otros traductólogos, pero esta idea de el albergue de la lejanía, ¿no? De, de, darle, de, darle albergue a algo que está lejano para que quede en la lengua italiana, específicamente en este caso, eh, de este efecto de algo que procede de ¿no? que, está lejano, pero nosotros como traductores podemos ponerlo en nuestra lengua y finalmente entrado en el sistema italiano. Otros lo van haciendo. Yo de hecho haciendo un recorrido, eh, ¿no? Si eh, esto de la palabra desaparecidos no ha entrado, muchos muchos a veces lo dejaban y luego ponías comparsi para decirles lo básico. perché es una palabra que ahora está en el diccionario italiano también, en los diccionarios, quiero decir, monolingüe, ¿no? Y, mm, pero ahora, sinceramente, si un traductor va a poner scomparsi, sinceramente no, no estaría de acuerdo en absoluto. Pero ha habido como una evolución, ¿no? Y si nadie ponía desaparecido Eh, en algún libro en español, esto no hubiera, no, no hubiera acaecido, ¿no? Estaríamos todavía hablando de discomparsi, como los muchos que desaparecen eh, por su propia voluntad <laughs> y no por desaparición forzada o porque pierden la memoria. Mm. Y, en fin, entonces esto de el albergue de lo lejano, él lo interpreta desde un punto de vista también de estilo, como te digo. De, ritmo. Y, por ejemplo, ah, el ejemplo del proverbio Creo que lo puedo encontrar, creo, porque era hermoso. Aquí está. Porque de hecho eh, procede del español. Dice, en español, bueno, Ah, Ravasto cita este proverbio, a cada dia le basta su pena, a cada año su daño. Se podría seguramente buscar un equivalente francés, dijo, pero elegí una traducción a la vez literal y libre. A chaque jour suffit sa peine, a chaque année sa Haciéndolo así, deja también el ritmo, ¿no? Cada día le basta su pena, cada año su daño, una, una, una rima, Deja, deja todo esto del proverbio español que un equivalente francés que ahora a mí en este momento no se me ocurre, pero bueno, creo que tenía, hace tiempo pensé en uno en francés, ahora no se me ocurre, pero bueno, en italiano sería muy parecido a ogni giorno basti la sua pena. Eh, yo creo que, pero bueno, esto de, de añadir a chaque année de ven" es algo que hace Berman como traductor y como teórico de traducción, y, que nos sugiere que creo que eh, estaría bien tener en cuenta. Estupendo, querida. Yo me quedaría conversando más sobre, sobre este, esta idea, ¿no? De albergar, de albergar lo lejano. Albergar Porque sabes a mí lo que me impacta mucho, que claro, eh, esta es nuestra realidad. O sea, yo nací en dictadura, bueno, la María José nació en democracia, pero con, con la presencia de la dictadura la tenemos muy fuerte, ¿no? Tenemos todo este campo léxico ya incorporado, no marcado. Entonces, es muy interesante. No marcado, ¿eh? Mm. Exacto. Entonces, ver el otro lado, el otro, no marcado en el sentido que cuando se habla de desaparecido sabemos lo que es, el qué sé yo, o sea, eh, por esa línea o ya en el contexto lo determinas, ¿no? O sea, lo, que implica tal o cual em, tortura, etcétera, etcétera, sobre todo si estás de alguna manera submarino, por ejemplo, claro, que creo que ahí lo llamaban así. Entonces, muy interesante ver eh, qué sucede con otras lenguas en relación con este campo léxico y ver que realmente, eh, como, bien dices tú, es un campo léxico concentracionario. ¿Existe algún artículo respecto a, este, este, campo? Hay algo. Esto, oh, que te, intento compartir este mm. artículo, de, pero que era el que, de este de Mario Sartor, que era un glosario. Ya. Eh, por ejemplo, em, vamos a ver, eh, este, em, la misma, hay algún, algo bueno de, de Ipola, donde cito, no nuestra biografía justamente, sobre el léxico de, la, las, mm, de, las, cárceles, mm, de los presos políticos detenidos en cárceles legales, en cárceles comunes, en cárceles, que no eran comunes tampoco, pero digamos cuando sus familias sabían. Hay algo, pero no como así. De hecho, es algo que yo estaba intentando hacer. es que debes. Debes hacerlo. Eh, sí. <laughs> pero sobre, vale, pues, sí, o sea, retomando los artículos sobre este léxico, pero hablando de traducción. Es un poco esta. es que es clave. Que son lenguas afines, además, la verdad es que algo se entiende, o yo qué sé, pero esto, por ejemplo, el quirófano. Sí, la sala, es que si uno escribe la sala operatoria, o la pone entre comillas, o, qué es, es el quirófano como lo entendemos. No, ahí es el quirófano como sala de tortura. Y mm, en Chile yo he encontrado, um, ahora no se me ocurre, hay un poeta habla, no se me ocurre el título, el nombre del poeta en este momento, como no lo he puesto ahora en el, en PowerPoint, lo tengo citado en algún lugar, <laughs> pero lo pondré luego. Y mm, él escribe poemas sobre, eh, de hecho, mm, sobre este tema también, de, cómo os lo pasaré, ¿eh? os lo pasaré también eh, por correo, porque lo puedo encontrar dentro de poco. Y mm, digamos que hay mm, textos donde también se habla de esto, de que existe este léxico, hay introducción a traducciones, hay ensayos, ¿no? Donde dice, bueno, y naturalmente usan todo el lenguaje, eh, que era también la costumbre, por ejemplo, de llamarse de llamar a los represores se hacían llamar con sus apodos, ¿no? Porque claro, no su identidad nunca. Y también algunos detenidos, la mayoría en realidad de los detenidos, eh, muchos tenían nombres de, bueno, no la mayoría, eh, algunos de los detenidos, los que tenían, por ejemplo, apodos ya porque tenían nombre de guerra, porque eran, eh, como decían, los militantes, pero hay muchísimos que no eran militantes, pero a veces tenían igual apodos, y, mm. o si no, se los daba allí, alguien era el flaco simplemente, ¿no? Por mm. ejemplo. Y, pero esta es la manera de hablar. Pero el tema léxico, digamos, concentracionario, porque consideramos que son centros clandestinos como Lager, efectivamente, como campos de... Pero de hecho es el de los centros clandestinos de desaparición. Y en Chile también, <coughs> pero de hecho yo he encontrado hasta ahora este poeta que no se me ocurre, he encontrado menos, y si me ayudan, antes de que, porque claro, si me envían... ¿No será el poeta que usa la voz del torturador? ¿No será? Porque ¿Mm? tú sabes que hay un poeta chileno, Bruno Vidal, que escribe Bruno Vidal es el torturador, es el militar, Sí, pero no, era en él que pensaba, pero ah, gracias. la voz de estructurador lo tengo que ver, efectivamente. Eh, es, tremendo, sí. <laughs> complejo. Mm. No, además está todo este tema, ah, ah claro, él es justamente él, pero eh, hay todo este tema también de los Em, de los, no solo de los hijos de las víctimas, ¿no? con su literatura, y que son víctimas ellos también, además yo digo, ¿eh? <laughs> porque son víctimas como todos los exiliados, son víctimas también naturalmente, todos familiares, pero bueno, digamos hijos de víctimas, la víctima total de la que habla Agamben, ¿no? del, del, que muere y desaparece totalmente para siempre. A ver, Vidal, ¿cómo has dicho exactamente? Mm, ah, Bruno, Bruno Vidal. Sí, vale, bueno, luego es que, no, sí, como era la voz del torturador, claro, tú decías. O sea, no es que el libro se llame así, lo que No, no, no, no, para escuchar la voz del torturador. Sí, claro, el, que tortura, es el militar, es el, asesino, y esa es la, es la voz que él utiliza, porque este es un hombre, eh, bueno, entre personaje y verdad, es un hombre ya. es muy duro lo que hace él, ya. muy complejo. Sì, un poco come il mismo Tróccoli che escribió un libro suyo, así de, ¿cómo lo chiamò? Il Leviatán, las memorias del Leviatán, este che ora sta en la cárcel, y explica todo como en Italia non existía il diritto di tortura e además pensava che iba en prescripción, en fin, pensaba tener la impunidad toda su vida. Y no, eh, os, decía que os, eh, porque bueno, yo intento a veces utilizar, <laughs> pero bueno, luego se, me, vuelve la, variedad peninsular. Em, eh, mm, todo el tema de los hijos de los perpetradores empezó, empezaron a salir a la luz, digamos, como grupo, esos de las historias desobedientes, es un libro, historias desobedientes. Por ejemplo, la hija de Echecolás. Echecolás murió hace poco, fue uno de los más tristemente conocidos. Además, hay un, señor que fue testigo, eh, Jorge López, en el juicio a Echecolás en 2006, desapareció enseguida después de acusarle a él. O sea, desapareció dos veces. Desapareció en la época, sobrevivió y ahora. Y bueno, eh, muy mal, pero <laughs> bueno, como, como así. Violeta, que, que, decía que son hijos de perpetradores. Por ejemplo, la, hija de Checolás quiso cambiar de apellido. Mariana <laughs> do Paso. Y ella y otros escribieron, bueno, luego, eh, como, como también el grupo de hijos, ¿no? También algunos salieron, etcétera. Pero ellos mm, se manifestaron en 2017 cuando en Argentina, eh, porque participaron a la marcha, cuando en Argentina estaban a punto de liberar algunos por el 2 por 1 luego no lo hicieron, bueno. Y en, en, Chile, por ejemplo, yo leí, estoy en contacto con ella en los shows social, una, una mujer que además es profesora de español, eh, creo, en institutos. Eh, ella se hace llamar Victoria Enato perché bueno, dijo, tradujo mal, era come la idea italiana, Vittoria sono nata sería in realtà, però è nata, bueno, en fin, es como su seudónimo con il que escribió, o quella es hija de un militar e di una mujer, su mamá era um, una signora che iba a aiutare in una Em, Villa Miseria, que ahí se llama, O oh, ayudadme un momento, que la llamáis de otra manera en este momento. Población Cayampa. Población, de eh, una población, eh, ¿cómo decías? Población o población Cayampa. Ah, población Cayampa también, ya sí, yo simplemente decía así, población. Pobla, Pobla pues. ahora, sí. Vale, Pobla, ah, Pobla además, ¿sabría? Ah. Y, bueno, el marido, entonces el padre de esta mujer, bueno, como claro, era militar también, eh, sus superiores le dijeron, pero ¿qué está haciendo tu mujer? Hay que punirla, hay que castigarla. Y, de hecho, ella, él, dijo, bueno, a esta hora vuelve, y ellos la secuestraron, la violaron, luego la liberaron, pero esta mujer, esta Victoria en acto, mm, como digo, es su seudónimo, yo sé cómo se llama, pero naturalmente no lo digo aquí, pero bueno, ella luego lo dirá si alguien quiere estar en contacto con ella, escribió, ella se considera como hija de un perpetrador y de una víctima, justamente, o sea, en fin, y ella también lo, lo escribió, e, y hay algunos, sé que en Chile también hay historias como entonces la, ahora las voces de los perpetradores son muy importantes, creo mm. Tengo un doctorando ahora, que hablé de él, Soledad, creo, porque él de hecho es un doctorando que trabaja, es chileno, es abogado, está trabajando con un colega mío de filosofía política e conmigo sobre justicia transicional en Chile. Es poeta también y e está interesado en también analizar, o sea, yo lo propuse que también analizara los discursos, o sea, los alegatos de los juicios como discursos. Entonces está interesado en el análisis crítico del discurso y bueno, a, ver, a ver qué, y si acaso, si me autorizan, los lo pongo en contacto con ustedes, por ejemplo, vamos a hablar un poco entre todos algún día. Y, y él justamente para ver, mm, por un lado, mm, qué dicen, o que normalmente te callan, que no dicen los, los perpetradores, pero también cuando, ¿no? E, también los juicios, pero qué han dicho y está, está viendo que ha, ha cambiado un poco por épocas, parecido el discurso de sus defensores. Es interesante, de los que los han defendido, ¿no? En fin, todo cambia. Esto de los perpetradores, por ejemplo, hay una película italiana de Nanni Moretti, se llama, es un documental, se llama Santiago Italia, donde él también va a Punta ¿no? que yo siempre digo es como la cárcel especial al revés, o sea, cárcel especial por, <laughs> eh, por privilegios. Creo que sigue existiendo igual, ¿no? No ha cambiado nada en estos meses. Existe. Existe. Nunca se sabe. Puede que no esté al tanto y que pase algo Nunca bueno. se sabe. En fin. Sí, miren, yo seguiría, tengo que ir a... No, no, pero dejé, sí, porque estamos en plan conversación, charla, pero tú tienes una clase, cada uno tiene su trabajo. <laughs> Muchísimas gracias. Y, Querida, no, gracias a ti. Eh, al final no le di, mira, teníamos dos estupendos, esta ha sido una, ah, una, presentación en Petit Comité, está Sebastián, que Sebastián también va a hablar, es uno de los, mm. de los, de los, de los ah. últimos, queda Sebastián, queda Claudio y queda Leticia, de los que de, los que faltan en este seminario. Eh, les agradezco muchísimo, muchísimo. También Fernando Joaquín Torres, gracias. ahora sí, estoy viendo y, y, que, bueno, que, parece que se tuvo que retirar. Em, gracias, por estar. <laughs> Sí, te agradecemos a ti <coughs> por, este espacio maravilloso, Valentina querida. Ah, y, estamos en contacto. demasiado generosa. No, <laughs> para nada, no. Ah, está, sin mi, está, está Sebastián. Porque mira, si Sebastián hubiera tenido micrófono, de seguro que te hubiera hecho algunas preguntas interesantísimas. Y... Mm, pero seguimos, a ver si estamos en seguimos con todos, a ver si, y también yo tengo que recuperar algunas, porque claro, dependiendo de la hora, <laughs> o de, si uno tiene un compromiso, pero también que a veces aquí es como son las 11 de la noche, la 1 de la madrugada, y yo no estoy tan lúcida. Entonces a veces he intentado, pero no. <laughs> Sí, sucede mucho, sucede mucho eso, entonces por eso... Por eso eh, las grabaciones, yo voy a hacer un poco de censura si me lo envías, si no es un desastre total, o si no digo cosas que... Pues entonces si acaso... Pero entre nosotros da que, circule. Y luego vemos si... Pues mira, si te parece hacemos lo siguiente, Valentina. Eh, te envío esta grabación en bruto, vela, y me dices... Eh, yo diría que al grupo, por lo menos, no, sí, pero, pero te lo digo porque el, nosotros salimos de vacaciones pronto, entonces me gustaría mucho saber, porque yo sé que mucha gente quería verte y vale, horario... si acaso dejo conmigo Porque yo, soy bueno, ya sabes que no soy tímida en absoluto en, <laughs> en, la, en la vida normal, pero a mí esto de grabarme, luego me escucho y digo, uy, qué mal lo dije, y no dije esto, <laughs> <laughs> etcétera, etcétera. Pero, y aparte eso, pero no, yo creo que... <laughs> lo hiciste estupendo, como siempre. <laughs> Lo que pasa es que eres demasiado... Sí, esa es la realidad, hay que asumir también, si no, otra vez muy, uno er prepara bien todo lo dicho y dice exactamente lo que ha pensado y cómo lo ha pensado, yo no soy así. No, eres muy autocrítica, eso pasa. Ah, Oye, queridos, ya los dejo si no voy a llegar Gracias, gracias a todos.